Si hay caserío, es mi caserío. Yo soy de calentón, pero en la oreja estamos fríos. Cabrón a mi familia, el de hasta mi tío. Mi miedo me voy preso, más y muero por lo mío. pues casi hay caserío,

Hacia el Así hay caserío, 90s.